ሰላም ጤና ስጥልኞቹ ቤተሰቦች ቤተሰቦቼ እና እንግዶቼ እንደምን አደላችሁ እንደምን አላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። ጀዚያ አሰፋ እባላለሁ። ዛሬ ብቅ ያልኩት አንድ ሌብነት ላስተምራችሁ ነው። ባለፈው አንድ ቪዲዮ ስለ ዋይፋይ ሰርቼ ነበረ። ይኸውም እንዴት ነው ከዋይፋያችሁ ጋር የተያዘውን ሰው አሻራውን ማየት የምትችሉት የሚል ነበረ። ያንንም ተጠይቄ ነበር የሰራሁት ከተመልካቾቼ እና የሆነ ሰው ያን ቪዲዮ አይቶ ኮመንት ያደረገው ምንድን ነው አንዳንድ በጣም የታወቁ ኮምፒውተር ክራከሮች እና ፕሮግራመሮች ዋይፋይ ክራክ በማድረግ በነፃ ለማድረግ ይሞክራሉ። እናንተ ግን ዝጉ ትላላችሁ ነበር ያለው። ይሄ መቼስ ትልቅ አሊጌሽን ነው፣ <laughs> ግን እኔ የመለስኩለት መልስ ምንድን ነው? አይ እኔ ዝጉ አላልኩም። እንዴት አድርጋችሁ ዋይፋችሁን ኮንትሮል አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ነው። ማለት ሼር ማድረጉ ለጎረቤት አለመዝጋቱ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የእኔ ዋይፋይ ራሱ ጎረቤቶቼ ፓስወርዱን ያውቁታል። ግን ኮንትሮል አድርጎ ማን ማን ነው የተያዘው የሚለውን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል። ይህን ጨዋታ ያመጣሁላችሁ ለምንድን ነው? ባለፈው አንድ ወዳጄ ዊንዶ ፓስወርዱን ረስቶ ላፕቶፕን ይዞ መጣ። አሁን ሲመጣ ያንን እንደ አዲስ ኢንስቶል ማድረግ ይቻላል። ግን ሶፍትዌሩን እንደ አዲስ መጫን አለበት። አንዳንድ ድራይቨሮች እንደ አዲስ ኢንስቶል መደረግ ሊኖርባቸው ይችላል። ፕሮፋይሉ አለ። ዞሮ ዞሮ ብዙ ስራ አለው። ስለዚህ እኔ በቀላሉ መንገድ ፓስወርዱን ክራክ ማድረግ ነው ብዬ በአምስት ደቂቃ ክራክ አድርጌ ሰጠሁት። አሁን ይሄ ሌላ ቪዲዮ አይዲያ መጣልኝና ለሆነ ሰው ቁጭ ብለን ስንጫወት ይሄን ቪዲዮ አሁን ልሰራ ነው ምናምን ስለው እንዴ ብለህ ብለህ ደግሞ ሌብነት ልታስተምራቸው ነው እንዴ ሲለኝ፣ አሀ ኦኬ፣ ይሄን ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ አልኩኝ ማለት ነው። ይኸው ምንድን ነው ዊንዶ ፓስወርድ ከምንም አያድናችሁ። ዊንዶ ፓስወርድ የሚያድናችሁ ከምንድን ነው? ከዚህ ተነስታችሁ ወጣ ብትሉ ወደ ውጭ ማለት ለተወሰነ ደቂቃ ወጣ ብላችሁ እስከምትመለሱ ድረስ ሰው ኮምፒውተራችሁ ውስጥ እንዳይገባ ያክል ነው እንጂ የሚያደርገው ኮምፒውተራችሁ ከጠፋ እና ሰው እጅ ከገባ ወይም ለረጅም ጊዜ አንድ ሰው ኮምፒውተር ውስጥ መግባት ማየት እድሉ ካገኘ በቀላሉ መክፈት ይቻላል። ሃርድ ዲስኩን ማውጥተው ለምሳሌ በእንደዚች አይነት እቃ ሶስት አይነት የሃርድ ዲስክ ማያያዣ አላት። በቀላሉ ማንበብ ይቻላል ምን እንዳለ ሃርድ ዲስኩ ላይ። ስለዚህ ዊንዶ ፓስወርድ ለጥቂት ደቂቃዎች ነው እንጂ የሚያድ ነው ወይም አንድ አፍታ የሆነ ቦታ ደርሳችሁ እስከምትመጡ ነው እንጂ ሰው እጅ ከገባ ያ ነገር ከምንም አያድንም ማለት ነው እና ከሌብነት ጋር የተያዘ ነገር የለውም። ትንሽ ቴክኒካል ነገር ዊክ የሆነ ነገር ነው። ማንም ሊገባበት የሚችለው ነገር ነው እና ኢቨን በዊንዶ ቴን ሃርድ ዲስካችሁን ኢንክሪፕት ካላደረጋችሁት ማለት ቢትሎከር የመሳሰሉት ነገሮች ኦን አድርጋችሁ በእንደዚህ አይነት ቴክኒክ ሃርድ ዲስካችሁን ብሎክ ኢንክሪፕት እስካላደረጋችሁት ድረስ በቀላሉ ይከፈታል ማለት ነው። ያ ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው። ዊንዶ ራሱ ሰፖርት ዊንዶ ራሱ አለው። በአምስት ደቂቃ ኦን ማድረግ ይቻላል። ኢቨን ለሃርድ ዲስክ ለዩኤስቢ ስቲካችሁም አሁን ዩኤስቢ ስቲክ በጣም የሰው ፎቶና ጠቃሚ ዶክመንቶች እየያዘ በጣም ነው ብዙ ሰው ነው የሚጠፋበት እና ያንን ዊንዶ ቴን ላይ ኮኔክት አድርጋችሁ ዩኤስቢያችሁን በአምስት ደቂቃ ፓስወርድ ሰታችሁ ኢንክሪፕትድ ማድረግ ይቻላል። እንደዛ ካደረጋችሁት ቢጠፋ እንኳን ማንም ተራ ሰው ሊከፍቶ አይችልም። በጣም በሀይ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር በፕሮግራሞች በክራከሮች ደረጃ ማንም ሰው ሊከፍቱ አይችልም። ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ሀርድ ዲስካችሁን ዴሊት አድርጎ እንትን ፎርማት አድርጎ እንደ አዲስ መጠቀም ነው የሚችለው ኮምፒውተራችሁን ሆነ ዩስቢ ስቲኩንም ማለት ነው። ለማንኛውም ዊንዶው ቴን ፓስወርድ ከምንም አያድንም። ሜይ ቢ አንዳንድ የምደባብቁት ነገር ካለ እንግዲህ ከቺካቸው ምናምን ስለዚህ እንዴት ክራክ እንደሚደረግ እንዴት መክፈት እንደሚችሉ ከጠፋባችሁ ፓስወርዳችሁ ገባ ብለን አይታይት እናደርገው ኦኬ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮምፒውተር ፓስወርዱ የጠፋብኝ ኮምፒውተር ነው። ፓስወርዱን በትክክል ካላገኘሁት አያስገባኝም። ያው በፓስወርድ ሎክድ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ እንግዲህ ለመግባት የሚያስፈልገን አንድ ዩኤስቢ ስቲክ ስምንት ጂቢ የሆነ ቡት ዊንዶ ላው ላይ ያለ ማለት ነው። ኮምፒውተር ቡት ማድረግ የሚችል ዊንዶውስ ሴቱ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አደርግላችኋለሁ። አንድ ቱልስ ደግሞ ሪፉዝ የሚባል አለ። ሪፉዝንም የት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ሊንኩ ስር አደርግላችኋለሁ። እንዴት አድርጋችሁ ግን ይህን ዩኤስቢ ቡት ሲዲ እንደምትሰሩ ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት በጣም ሰፋ አድርጌ የሰራሁት ዊንዶውስ ቴን አፕግሬድ የሚል ቪዲዮ አለኝ። እዛ ገብታችሁ ቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ዩኤስቢ ሰርታችሁ ስትጨርሱ በዛ ዩኤስቢ ቡት አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ኮምፒውተሩን ላጥፋውና ከመጀመሪያው እንግዲህ እንዴት አድርገን እንደምንጀምር ላሳያችሁ። ይቻውን የሰራናትን ዩኤስቢ ስቲኳን ላፕቶፓችን ላይ እንሰካትና ላፕቶፓችን ከዛ ከዩኤስቢዋ እናስነሳለን። በራሱ ዊንዶ ሳይሆን እዛች በጫናት ዩኤስቢ ላይ በጫናት ዊንዶ ነው የምናስነሳው። አሁን ኮምፒውተሩን ኦን እናደርግና ይሄኛው የኔ ቶሺባ ላፕቶፕ ነው። ኤፍ ትዌልቭ ነው ቡት ሜኑ የሚባለው። ሌሎች ላፕቶፖች ካላወቃችሁት ከኤፍ ዋን እስከ ኤፍ 2 ኤፍ 3 እያደረጋችሁ ቡት ሜኑ እስከምታገኙ ድረስ ሪስታርት ማድረግ አለባችሁ። ወይም ደግሞ ቡት ሜኑንም ገብታችሁ መለወጥ ትችላላችሁ። ሁሌ ከዩኤስቢ ቡት እንዲያደረግ ግን የሚቀለው ኤፍ ዋን ኤፍ ቱ እየሞካከራችሁ እስከምታገኙት ድረስ ደጋግማችሁ አስነስታችሁ ቡት ሜኑ ምርጫ የሚሰጣችሁ እስከምታገኙ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ዩኤስቢ ሜሞሪ የሚለው ይታያችኋል። ዩኤስቢ ሜሞሪ ከሚለው አስነሳለሁ። እየተነሳ ነው። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ኢንስታሌሽኑ ተነስቶልኛል። ኔክስት እለዋለሁ። ቋንቋው ምናምን እና ኪቦርዱን ነው የሚያማርጠኝ። ምንም ችግር የለውም ቋንቋው። አሁን ይሄን እስከማገኝ ድረስ ነው ኔክስት ምለው። ሪፔር ዩር ኮምፒውተር የሚለውን ሳገኝ ሪፔር ዩር ኮምፒውተር እለዋለሁ። ሪፔር ዩር ኮምፒውተር ብዬ ስለው ምርጫ አድርግ ይለኛል። ትራብልሹት ምለውን አረጋለሁ፣ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት የሚለው ጋር ሄዳለሁ። እሱ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም በዚህ በኮማንድ ፕሮምፕት አድርጌ አንዳንድ ነገሮችን ለመለዋወጥ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምፈልገው ምንድን ነው ብዙ ሃርድ ዲስኮች አሉ አሁን እዚህ ኮምፒውተር ላይ ምክንያቱም ሲስተም ሪካቨሪው አለ የዊንዶው ይሄ ደግሞ ራሱ የተነሳበት ኤክስ የሚለው ኤክስ ሶርስ የሚለው የዩኤስቢው ነው የራሱ ነው ስለዚህ ወደ ሲ ደቨሎፕሜንት እንመጣና ሲ ጋር እንሄዳለን ከዛ ዊንዶውን ነው የምፈልገው ዊንዶ ዳይሬክተሪ ነው የምፈልገው ሲ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶ ስለዋለሁ ሲዲ ዊንዶ ስለዋለሁ የለም ይለኛል አሁን እስቲ ዲር ብዬ አለ የለም ብዬ ስጠይቀው እዛ ላይም የለም። ኦኬ ሲ ላይ የለም ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ ድራይቮች አሉት ማለት ነው። ሲ ሊሆን ይችላል፣ ዲ ኢ ኤፍ ላይ ሊሆን ይችላል ዊንዶ ያለው ምክንያቱም አሁን ከዩኤስቢው ስለተነሳ እየፈለግኩት ነው ያለሁት። እዚህም ላይ ሄጄ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶስ ስለው የለም ይለኛል። አሁን ኢ ላይ ሄድና ቼንጅ ዳይሬክተሪ ቱ ዊንዶውስ ስለው አመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ሲስተም ሰርቲቱ ዳይሬክተሪ ላይ ሄድና ዲር ዩቲል ማን የሚባል ነው የምፈልገው ብዬ ስመታው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲል ማን ኤክሴክ የሚላል ይህንን ነው አሁን በሲኤምዲ ቼንጅ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ይህን በሲኤምዲ በላው ላይ ኮፒ ከማድረጌ በፊት ለራሴ ኮፒ ላስቀምጥ፣ ሪኔም ላድርገው። ሪኔም ዩቲልማን ኤክሴክ የሚለውን ወደ ዩቲልማን ዋን ብዬ ላስቀምጠው ለበኋላ ስለሚያስፈልገኝ። አሁን ሪኔም አድርገዋለሁ። ኮፒ ሲኤምዲ ዶት ኤክስ የሚለውን ዩቲል ማን የሚለው ኦሪጂናሉ ላይ ይሄ ያስቀመጥኩት ነው እኔ ዩቲል ማን ኤን የሚለው ወደ ዩቲል ማን ወደሚለው እለውጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ማለት ሲኤምዲን ዲፕሊኬት አድርጎ ሪኔም ማድረግ ነው ወደ ዩቲልማን የሚለው ዩቲልማን የሚሰራውን ፋንክሽን በኋላ ስንነካው ሲኤምዲ ኮማንድ ፕሮምፕት እንዲያመጣልን ማለት ነው። ሸዳውን አድርጌ ሪስታርት ላድርገውና አሁን ሪስታርት ጠፋ ማለት ነው። ተመልሶ ይመጣል። አሁን ምንም አላደርገውም። ከዩስቢ አላስነሳ ምንም አለም ያችን ብቻ ዩቲልማን የምትለዋን ፋይል በሲኤምዲ ነው ቼንጅ ያደረግኳት። አሁን እንግዲህ ያቺ ዩቲልማን የምትለዋ ኮማንድ ያለችው እዚህ ላይ ነው። ግን አሁን ሲኤምዲ ስለሆነች ክሊክ ሳረገው ኮማንድ ፕሮምፕት ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ዩዘር ኖ ሶሪ ኔት ዩዘር ብዬ ስጠይቀው ያሉኝን ዩዘር ኔሞች ያሳየኛል። ኦኬ እዚህ ላይ አሁን አድሚኒስትሬተር አካውንት ይታየኛል፣ ጀዚ ቴስት ይታየኛል። አሁን እዚህ ላይ ከፈለግኩ ለምሳሌ አድሚኒስትሬተሩን አካውንት አክቲቬት አድርጌ ፓስወርድ የለውም ብዙ ጊዜ ሁሉም ኮምፒውተር አድሚኒስትሬተሩ ግን ዲሰብልድ ነው፣ ሎግ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ኢነብል ማድረግ ይችላለሁ በአድሚኒስትሬተር እንድገባ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጀዚ ቴስት የሚለውንም ፓስወርድ ሪሴት ማድረግ ይችላሉ። ሁለቱንም ላሳያችሁ። ኔት ዩዘር ብዬ አድሚኒስትሬተር ብዬ አክቲቭ ለሚሲ አክቲቭ የስ ካልኩት አክቲቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ አለኝ ማለት ነው። ጀዚ ቴስት ደግሞ የሚለው ከፈለግኩኝ ኔት ዩዘር ልና ጀዚ ቴስት የሚለውን አካውንት ፓስወርዱን ባዶ አደርገዋለሁ። አሁን በሁለቱም ብፈልግ በአድሚኒስትሬተር ብፈልግ በጀዚ ቴስት በሚለው መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ምታሲለኝ ምንም ስለማልፈልግ ኢምፒቲ ፓስወርድ አደርገዋለሁ። ሸዳውን እና ሪስታርት እናርግ። አሁን ሸዳውን አድርጎ ሪስታርት አድርጎ ይመጣል። ኦኬ አሁን በራሱ ዊንዶ ነው የሚነሳው። ሁለት ጊዜ ካስነሳሁት አድሚኒስትሬተር የሚለውንም ዩዘርኔም ማየት እችላለሁ። አያችሁት? አሁን ጀዚ የሚለው ፓስወርድ የለም ማለት ነው። ገባ በም ኖ ፓስወርድ። አሁን አንድ ጊዜ በድጋሚ ሪስታርት ባደርገው ወይም እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አድሚኒስትሬተር ብለው በአድሚኒስትሬተሩም ሳይኒን ማድረግ እችላለሁ። አድሚኒስትሬተሩንም ፒቲ ፓስወርድ ነው አክቲቬት አድርገዋለሁ። በሁለቱም መግባት እችላለሁ። አድሚኒስትሬተሩ ገብቼበት ስለማላቅ ዊአር ጌቲንግ ኤቭሪቲንግ ሬዲ እያለ ዌልካም ምናምን የሚለው ስክሪን ከዚህ በኋላ ይቀጥልልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም አድሚኒስትሬተሩ ሎክ ተደርጎበት አያውቅም። ዲሰብልድ ነበር። ኢነብል አድርጌዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ መግባት ይቻላል ማለት ነው ፓስወርድ ከጠፋባችሁ። ይህን እንግዲህ ያው ለመጥፎ ነገር ለመጠቀም ሳይሆን ፓስወርዳችሁ ከጠፋባችሁ ብዙ ጊዜ ሀፕን ያደርጋል። ብዙ ሰዎች ናቸው ይህን ነገር የሚጠይቁት፣ ተጠቀሙበት። በተረፈ የዕለት በዕለት ችግራችሁን ያቃልላሉ ያልኳቸውን ነገሮች ሳገኛቸውን አንዳንድ ሰዎች ስረዳ በቪዲዮ እየሰራሁ ብቅ እላለሁ። ቶሎ ቶሎ ባልመጣም ሰብስክራይብ አድርጉና ጠቃሚ ጠቃሚ የሆነ ነገር ስለምታገኙ ደውሏን ተጫኗት። አረፈድ ብዬም ቪዲዮ ባወጣ ያው መልእክት ይደርሳችኋል። ቪዲዮን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደ ልማዴ ደግሞ ያው እየተጠራው ነው ፈልፈሎቹ ታች ብቅ ልበል ወደ ልጆቼ ጋር weekend ነው። enjoy ላርግ፣ enjoy አድርጉ። እንደተለመደው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የሰው መውደድ ይስጣችሁ ብዬ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ዋሉልኝ።